Máis de dous meses despois, a DGT ten confirmado eh, a devolución do, dos permisos de conducir profesionais á traballadora da Pisco. Isto eh, nunca se tiña que ter producido esta actuación da, da DGT que ten levado a traballadora a pasar por un período de incertidume e de desprotección, eh, dado que non nin cobrou salario, nin cobrou eh, prestación, que ademais foi ela eh, quen tivo a carga da prova de ter que estar eh, demostrando que estaba en condicións para conducir, bueno, toda vez que isto, despois de pasar todos os informes médicos, os, os eh, revisións médicas necesarias e de haber os informes que, que así o acreditan, eh, lle, lle ten sido devoltos os seus permisos profesionais, eh, exiximos, en primeiro lugar, que a empresa eh, non só repoña a traballadora nas na, no seu traballo, sino que sexan aquelas condicións que eh, fixan as sentencias eh, en donde se fala de, claramente de vulneración de dereitos e que eh, neste momento, cando volva a traballar, sexa pois nesas condicións eh, que fixan as, as propias sentencias. E de non ser así, que a Administración, que xa debería ter intervido antes, eh, interveña de inmediato para eh, garantir o cumprimento deste dereito e a, a administración nunhas concesións administrativas do transporte metropolitano que enfixa as condicións de prestación do servicio e entre elas fixa a necesidade de cada, cada empresa faga un plan de igualdade eh, o plan de igualdade de autobuses de calo eh, que no seu momento cando se dá a concesión había tres traballadoras en este momento a única que queda é Elida Pisco en a situación na que está por lo tanto entendemos que é hora xa de que a administración tome parte neste asunto